心配していた野菜屋さん元気で本当によかったたくさん被害があっているけれども雨が止んでほしいと思いますかなでした。